Të nderuar deputetë, të dashur qytetarë, të nderuar ministra e zëvendëskryeministra, mbajtja e tarifës 100%, siç është e pa reciprocitet, është pozicion ekstrem. Pra të thuash tarifë qind për qind edhe s'çaj kokën për reciprocitetin është pozicion ekstrem. Edhe heqja e plotë dhe e menjëhershme e tarifës njëqind për qind, pa e vendosur e pa e përmendur fare reciprocitetin po ashtu është pozicion ekstrem. Këto janë dy ekstreme. Ne duhet të jemi kundër këtyre ekstremeve. Ne s'duhet të jemi ekstremistë. Ne duhet të jemi normalë. Dhe unë jam i bindur që ka një qëndrim normal. E ky është zëvendësimi i tarifës 100% me reciprocitetin. Dhe ka një qëndrim Sublim normal. E ky është zëvendësimi gradual i tarifës qind për qind me reciprocitetin. Përgjatë këtij zëvendësimi gradual, do të krijoheshin edhe masat e mirëbesimit për dialogun e ardhshëm. Po e ritheksoj nga seanca e kaluar, ose krejt, ose hiç, Ose tash ose kurrë nuk bën. Pra, është e domosdoshme që të ikim prej këtyre pozicioneve ekstreme. Tash ne në fushatë kemi garuar me reciprocitetin. Të gjithë ne që kemi garuar në fushatë me reciprocitetin dhe kemi marrë votat e qytetarëve, është e domosdoshme që për ndryshim qëndrimi të kthehemi te qytetarët. Dhe minimumi i korrektësisë demokratike e thotë që ata që kanë ndërruar qëndrim duhet të kërkojnë referendum. Pra, është legjitime në politikë të ndryshosh qëndrim. Por nëse para disa muajve kemi marrë votat e qytetarëve me një tezë, me një qëndrim bosht për një çështje të rëndësishme, atëherë e vetmja mundësi për të ndryshuar ajo Nga pikëpamja e atij që do ndryshojë është të kërkojë referendum për atë gjë. Pra kthim tek populli. Sepse popullit ia kemi marrë votën për një gjë. E tash për të bërë një gjë tjetër do të duhej të riktheheshim tek ai. Nuk bëhet fjalë për heqje të tarifës e për fillim të dialogut. Kjo është gënjeshtër. Bëhet fjalë për heqje të tarifës e për mbyllje dialogut me një marrëveshje të gatshme. Midis dy presidentëve, unë jam i bindur që ka marrëveshje të gatshme. Dhe ajo çfarë po kërkohet është të thyhet qeveria e Kosovës, të thyhem unë paraprakisht si kryeministër, në mënyrë që të marrë fuqi ai që në emër të Kosovës në negociata sekrete ka bërë marrëveshje që tash të gatshme do ta servojë jo për të filluar dialog, por për të mbyllur çfarëdo mundësie për dialog. Edhe vetëm dhjetë për qind Të ishin gjasat që ka marrëveshje të gatshme, ne duhet të jemi tejet të kujdesshëm. E unë jam i bindur që ka marrëveshje të gatshme. Ky është problemi. Ky është, siç thuhet, elefanti në dhomë. Nga shoqërimi dyvjeçar e gjysmë në sofrën e shkëmbimit territorial ka dalë një ujdi aty. Por e keni vrejtur se çfarë po thotë presidenti i Serbisë. Me kë të negociojmë, me Kurtin në Bruksel apo me Thaçin në Washington. Me fjalë tjera, ai po thotë edhe faktorëve ndërkombëtarë, por edhe Kosovës përcaktojeni cili. E për t'u përcaktuar ky i dyti në Washington, Kërkohet që paraprakisht të thyhet ky i pari në Prishtinë. Kjo është. Është e thjeshtë, nuk është e komplikuar. Pra duhet të thyhet kurrizi i kësaj qeverie, unë si kryeministri i ri dhe më pastaj të thuhet në rregull. Presidenti fitoi marrëveshja në tavolinë dhe shampanji prapa. Mirëpo unë them jo. Është gabim pozicioni ekstremist. As heqje tarife pa reciprocitet dhe as insistim në tarifë duke mos u angazhuar për reciprocitet. Më tej, është evidente që mua nuk më pëlqen çka po ndodh. Mirëpo, ajo që mund të ndodhë, po u hoq tarifa pa reciprocitet, është pakrahasimisht më e dëmshme. Ai do të ishte një gabim i pafalshëm historik. Kur është vënë tarifa një herë 10% e pastaj 100%, dy javë më vonë, në nëntorin e vitit dy mijë e tetëmbëdhjetë, nuk është vënë si pengesë për dialogun për shkëmbimin territorial. Mirëpo, ishte presidenti i Serbisë ai i cili tha pa u hequr kjo tarifë unë nuk filloj dialogun. Ama ndërkohë vazhduan negociatat sekrete. Pra, është vetë presidenti i Serbisë ai i cili e futi veten në këtë kurth, e mbështeti veten në kënd, në mënyrë që të mos mundet të dialogojë. Mirëpo në atë kënd kishte një rrugë alternative megjithatë. E këto janë negociatat sekrete. Moti s'ka dialog, kurrë s'janë nalë negociatat sekrete. Dialog s'ka moti, a negociatat sekrete nuk janë ndalur asnjëherë. Edhe unë si kryeministër i Republikës Kosovës kam shumë ma shumë informacion tash se sa kur isha lider i opozitës. Më tej të shkosh në Shtëpi të Bardhë si president i Republikës. Qëndrosh disa ditë. Të mos e takosh presidentin amerikan. Të mos e takosh as zëvendëspresidentin amerikan. e të kthehesh pa marrëveshje politike, e të kthehesh pa naj investim në ekonomi, është debakël. Është debakël. Unë mendoj që ishte e turpshme shkuarja dhe kthimi i presidentit aktual pa u takuar as me të parin, as me të dytin dhe pa bërë as marrëveshje politike, as pa sjellë naj investim ekonomik. Çfarë shpenzojmë ne me këtë president që pëson këso dështimesh? Të ishin të tij, do ja bënim kollaj, po i bën në emër tonë. E që besa edhe me paratë tona. Po mbase siç kemi qeveri të re, duhet të kemi edhe president të ri. Unë nuk jam anti-amerikan. Unë jam kundër anti-amerikanve. Por, më duhet ta them një gjë. Presidenti është anti-evropian. Pikërisht në kohën kur presidenti aktual i Kosovës deklarohet hapur si antievropian, disa më akuzojnë mu padrejtësisht për antiamerikan. Ai vetë tha jam antievropian. Unë jam edhe proamerikan edhe proevropian. Unë besoj në lidhjen transatlantike. Ai u deklarua si antievropian dhe filluan sulmet e akuzat e shpifjet për mua si antiamerikan. Pra, unë i dua edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimin Evropian. Na nevojiten të dyja. Pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka NATO. Pa NATO nuk ka siguri as në Evropë, se lëre më në Ballkanin tonë. Ndërkohë që Kosova është në Ballkan, në kontinentin evropian, e jo në kufi me Meksikën. Presidenti aktual i Kosovës po sillet shumë ma keq me Bashkimin Evropian sesa me Serbinë. Unë nuk jam dakord si kryeministër i Republikës me qasjen ku presidenti flet për Borrelin dhe Lajçakun dhe Brukselin ma keq se sa për Daçiqin e Vuçiqin e Beogradin. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Borreli, Lajçaku dhe Brukseli s'kanë kryer gjenocid në Kosovë. Mos i ngatërroni këto dy gjëra. Unë uh, jam i gatshëm të shkoj në Washington DC te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si kryeministër me ekipin tim, bashkë edhe me kryeparlamentaren tonë, zonjën Vjosa Osmani, dhe t'i diskutojmë të gjitha çështjet. Kemi nevojë për një proces drejt një marrëveshjeje të pranueshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe rajonin. Të nderuar deputetë, e nderuara kryeparlamentare, i nderuar kabinet qeverisës, sot nuk është çështja te heqja e tarifës, por te heqja e reciprocitetit. Sepse unë si kryeministër kam shprehur qëndrimin tim për heqjen e tarifës njëqind për qind. Një herë si lëndë e parë e pastaj plotësisht. Unë kam shprehur gatishmërinë time. Beteja po bëhet si të hiqet reciprociteti. E reciprociteti buron nga barazia. E unë e du barazinë. Lideri i opozitës tha që këtu nuk ka vend tha për Konservator, liberal dhe komunist. Besoj ka menu për socialist. Ose socialdemokrat si puna ime. Sepse Lëvizja Vetëvendosje është subjekt socialdemokrat. Nuk i përmendi ata fare, do të thotë s'ka vend për neve këtu. është edhe nisma Socialdemokrate të cilët e kaluan pragun. Pra, çështja është se si të braktiset reciprociteti e jo se si të hiqet tarifa. Tarifa do të hiqet, por reciprociteti nuk guxon të braktiset. Neve dinjiteti, integriteti na buron nga brenda qenies tonë. Ne jemi falënderues e mirënjohës përjetë për rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftë e në paqe, për drejtësi e zhvillim e demokratizim, për mbrojtje e për siguri dhe me shumë mundësi edhe jetën ua kemi borxh secili prej nesh. Ama duhet ta kuptoni një gjë, dinjiteti të vjen prej brenda, jo prej jashtë. Nuk të vjen dinjiteti prej nalt. Të vjen prej brenda. Për shkak se je, duhet të jetosh me dinjitet. Për shkak se je, duhet të kesh integritet. Dhe në këtë kuptim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk na duan neve servil. Është gabim të mendojë ndokush se nëse ne jemi servil, atëherë na duan më shumë. Ne kemi nevojë ta duam popullin e ta kemi respektin e tjetrit. Po s'ka respekt të tjetrit pa vetërespekt. Të nderuar deputetë, jemi të përkushtuar si qeveri e re, për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë. Po, kemi qenë një ditë në Prevallë, s'kemi fjetur atje, për dallim prej kohës kur shkohej disa ditë apo dhe një javë në Bansko të Bullgarisë. Pra ne shkojmë në Prevallë të Prizrenit e jo në Bansko të Bullgarisë. Dhe kemi marrë një mori vendimesh. Të rëndësishme, në fare pak mbledhje. Prej shkarkimit të tri bordeve të ndërmarrjeve publike, te grupi i ekspertëve që përgatit fillimin e vetingut në Drejtësi. Prej përgjysmimit të rrogave të kabinetit qeveritar, te ndërprerja e gjakderdhjes financiare nga kontratat e dëmshme. Prej heqjes së ambasadorëve partiakë. E të paligjshëm deri te riatdhesimi i katërmbëdhjetë konzujve të nderit, e të tjera e të tjera. Kjo prapa meje është qeveria ma e mirë e pas luftës. Është qeveria ma e ditur dhe ma e ndershme e pas luftës. Kjo qeveri ju pengon njerëzve të korruptuar. Po ashtu ka shumë xhelozi ndaj kësaj qeverie. Por çka të bëjmë tash? Populli e ka dashur këtë qeveri. Edhe e ka dasht shumë. Aq shumë e ka dashur populli këtë qeveri. Sa që ai që ishte i pari u bë i treti, edhe fitoi opozita. Prej shpalljes pavarësisë, hera e parë që fiton opozita ishte tash. Milionat në anën tjetër, po qindra mijëra njerëz në anën e duhur. Dhe kjo qeveri që populli e ka dashur kaq shumë, tash populli e don edhe ma shumë. Për shkak të vendimeve të drejta e të duhura që i kemi marrë. Na lejoni të punojmë edhe për juve, për gjithë juve, për familjet e fëmijët e juve. E kemi edhe projektligjin për buxhetin dy mijë e njëzet. Le të diskutojmë për zhvillimin, për demokracinë, për aspektin social, kundër korrupsionit. Nëse keni ndonjë ide kundër korrupsionit, jeni të mirëseardhur. Unë nuk e përjashtoj a priori që mund të keni ndonjë ide si luftohet korrupsioni. Dhe jemi të hapur për gjitha idetë. Po jo për ma shumë se idetë. Meqenëse detyra e qeverisë është të punojë, detyra e opozitës është të kritikojë, e unë besoj që ne po e bëjmë shumë më mirë detyrën se sa ju. Faleminderit.